uhentanla seni seviyorum Bir can tutuyor gözlerinde Müftela oldum aşka seninle Kaydım gözlerinde Vücudu son söndüm bedende Mi yaksirun açer kaçer desra Akas lazim ankas hela gardata Mi yaksirun